che cercano il Signore. E oggi parliamo di un argomento importante, importantissimo, parliamo del giubileo. Non è il giubileo organizzato da una religione, ma è il giubileo di cui parla la parola di Dio. Perché quando abbiamo Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, ecco che viene un momento di giubileo. Veniamo liberati dalle rovine, dall'infernità, dalle maledizioni, dalle impressioni, dalle schiavitù perché lui è venuto per aiutarci, per restituirci tutto quello che abbiamo perso e darci di vivere nella vittoria come figli di Dio. Amen? Vogliamo leggere Levitico capitolo 25 dal verso 8 al verso 10? Levitico capitolo 25 dal verso 8 al verso 10 dice così conterai pure per te sette sabati di anni sette volte sette anni. Queste sette settimane di anni faranno per te un periodo di 49 anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese e santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà alla sua proprietà e ognuno di voi tornerà alla sua famiglia. Amen? Dio ha sempre fatto così. Ha lavorato per sei giorni, però per il settimo giorno cosa ha fatto? Si è riposato, sa. E nello stesso modo Dio per esempio ha stabilito per la terra che doveva essere lavorata per sei anni, e il settimo anno doveva essere lasciata a riposo però c'era una cosa particolare che succedeva ogni 49 anni cioè 7 periodi di 7 anni quindi 6 anni di lavoro, uno di riposo 6 anni di lavoro, uno di riposo 6 anni di lavoro, uno di riposo per 7 anni dopo il 49 anno succedeva una cosa particolare bisognava suonare la tromba tutti quanti all'interno del territorio dovevano suonare questa tromba e c'erano grandi gridi di gioia, c'era grande allegria perché era arrivato il giorno del giubileo. Che cos'è questo giubileo? Dobbiamo capire che a quel tempo la terra apparteneva a Dio, non era come adesso che diciamo, la terra appartiene a noi, alla persona, al proprietario. In quel periodo la terra apparteneva a Dio e Dio diede la terra di Canaan alle 12 tribù di Israele e ogni tribù aveva il suo pezzo di terra e lo divise alla propria famiglia e le famiglie che vivevano all'interno di questo mezzo di terra potevano coltivare, avere figli, continuare a mangiare, sostentarsi e andare avanti. Però cosa succedeva? Quando arrivava il peccato, e le persone iniziavano a peccare, allora Dio chiudeva i cieli e iniziavano le carestie, iniziavano le siccità. E quindi quello che succedeva è che le persone si trovavano che la, coltivavano la terra, ma la terra non gli stava dando più sotto lavoravano tanto ma non c'era più risposta dalla terra lavoravano in tutte le maniere possibili e immaginabili ma non usciva niente e cosa dovevano iniziare a fare? la prima cosa dovevano iniziare a vendersi le cose quindi si iniziavano a vendere magari se avevano una mucca, se avevano un animale nell'attesa di sperare che l'anno successivo le cose forse andavano meglio però se le cose non andavano ancora avanti, le cose non si risolvevano dovevano iniziare a vendere la casa dovevano vendere la terra e alla fine dovevano vendersi loro stessi come schiavi e quindi tutto praticamente finì con una grande disgrazia con una famiglia divisa perché poi una famiglia magari fratello e fratello uno finiva da un padrone come schiavo che si trovava da una parte un altro fratello finiva dall'altra parte della, del paese un altro chissà dove andava a finire e quindi tutto si, si distruggeva, tutto quello che Dio aveva iniziato a fare a causa del peccato si distruggeva. Però quando arrivava il 49 anno, quindi il settimo mese, c'era qualcosa di particolare, si iniziavano a suonare le trombe e c'era gioia perché era arrivato il giubileo, era arrivato l'anno del perdono, era arrivato il perdono da tutti i debiti. Le persone che erano schiavi diventavano di nuovo liberi. Quelli che stavano lavorando arando la terra per un altro, quando ascoltavano la tromba lasciavano tutto ed essere diventate delle persone libere. E quindi iniziava la gioia, iniziava quest'anno di giubileo. C'era il perdono dei debiti, c'era la liberazione di schiavitù, le famiglie si riunivano di nuovo ed era, rappresentava una nuova opportunità rappresentava un nuovo inizio che Dio stava dando con questo giubileo. Cosa rappresenta per loro questo giubileo? Quando iniziavano, non iniziavano con le mura, se erano per poter cominciare di nuovo. Rappresenta il Giubileo una nuova opportunità. Adesso si ritrovava nella propria terra, nella propria casa, con la propria famiglia e con i mezzi per cominciare a fare quello che avrebbe dovuto già fare. e quindi il giubileo simboleggia, simboleggia un nuovo, nuovo inizio, una redenzione perché quando l'uomo peccò, quando Adamo peccò ha preso da tutto il suo dominio, tutto il regno in mano al diavolo. E il diavolo ha iniziato a martoriare l'uomo con la malattia, ha iniziato a martoriare l'uomo con la schiavitù del peccato, ha iniziato a martoriare eh, l'uomo in tantissime maniere e le persone sono diventate schiavi del peccato, sono diventate schiavi del diavolo. Non, più, non erano più libere, adesso come padrone non avevano Dio, ma avevano il nemico uguale a quella che si vive prima del giubileo però Dio aveva preparato il giubileo un momento in cui tutto sarebbe cambiato e Gesù è venuto in questo mondo per cambiare tutto per ristabilire le cose come erano dall'inizio Luca capitolo 4 verso la 18 e 21 dice lo spirito del Signore è su di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto a proclamare liberazione ai prigionieri, recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro si pose a sedere, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire, questa scrittura oggi si è adempiuta nei vostri orecchi. Gesù stava dicendo da oggi inizia l'anno del Giubileo da oggi finisce la vostra schiavitù, da oggi finisce la vostra malattia, da oggi finisce la vostra perdita, da oggi finisce la vostra vergogna. Sto, Gesù diceva, vi sto annunciando il perdono dei peccati, vi sto annunciando il perdono di tutto quello che avete fatto, la liberazione dalle rovine, la liberazione dagli errori che avete fatto nel passato, la liberazione dall'infermità, la salvezza per l'anima. Questa è una buona notizia. Giubileo. Amen se tu hai Gesù nella tua vita, tu hai un giubileo, perché lui ti libera dal potere del diavolo. C'è di nuovo un cambiamento di padrone. Da essere schiavo del diavolo torni ad essere di nuovo libero. Passi dal regno delle tenebre al regno di Dio. Perché Gesù è venuto a distruggere il diavolo, Gesù è venuto a distruggere tutte le opere del nemico. Quindi noi oggi dovremmo vivere questo giubileo oggi dovremmo vivere una prosperità, dovremmo vivere una salute, dovremmo vivere una benedizione, dovremmo vivere tutte queste cose. E Dio ci sta dicendo che ci sta dando una nuova opportunità, ma ci sono quattro ragioni che non ci permettono di vivere questo giubileo nella nostra vita. Amen. E sono date quattro ragioni che stanno tenendo in schiavitù la Chiesa oggi. Perché anche la, schiera, la Chiesa oggi, che dovrebbe essere libera, che dovrebbe essere vittoriosa, che dovrebbe essere eh, eh, in, eh, in, salute, che dovrebbe essere nel meglio, dovrebbe essere la luce del mondo e il sale della terra, purtroppo molte volte sta vivendo in povertà, sta vivendo in schiavitù, sta vivendo in malattie, sta vivendo nella miseria. Perché non sta vivendo il giubileo. Quattro ragioni. La prima ragione, l'incredulità. aiutare non c'è niente da fare tutto in base a, a quello che tu credi se tu credi che Dio sì ti ha dato i dieci comandamenti ti ha dato la parola però adesso è lassù lontano da te tu invece sei qua giù tu c'hai i tuoi problemi lui c'è i suoi lui c'ha la sua vita e tu c'è la tua lui non ti può aiutare tu non puoi vivere giù diverso se tu non inizi a credere in quello che Gesù ha fatto per te questo GPL non potrà mai e mai arrivare. E l'incredulità si lega con un altro brutto argomento, che è l'ignoranza. Se non conosci quello che dice la parola, non potrai mai vivere della tua vita. Un giorno un re regalò ad un servo che lo serviva una Bibbia. Era un re cristiano, il servo non era cristiano, disse guarda dentro questo libro troverai un tesoro questo servo prese la Bibbia in grazioneria andò a casa la mise su uno scaffale e rimase lì come fanno tantissime persone a cui noi regaliamo la Bibbia a un certo punto questa persona, questo servo si fece anziano, morì e il figlio un giorno prese questa Bibbia e la aprì e mentre la aprì c'era un fuoco dove c'era un editto firmato dal re, timbrato dal re, in cui il re gli concedeva oro, gli concedeva terre, gli concedeva ricchezze. Quel servo era diventato ricco, solo che non lo sapeva. Quella Bibbia conteneva la risposta a tutti i suoi problemi spirituali e materiali, però non lo sapeva. E così oggi sono molti, vivono in un'ignoranza, non sanno che hanno di hai dei diritti come figli di Dio, ma se non lo sai non ti userai mai dei diritti. Dio ci ha dato delle grandi ricchezze, ma noi dobbiamo scoprirle. Molte volte a causa della religione ci sono state fatte delle fortezze mentali, dei pensieri che purtroppo non ci fanno ricevere le cose. Se non sono sufficientemente santo non posso ricevere la guarigione da Dio, non posso ricevere qualcosa dal Signore. Eh, se eh, deve succedere chissà che cosa per vedere un miracolo. Oppure l'Italia, le persone in Italia sono così dure che è inutile predicare la parola di Dio, tanto non si convertiranno mai. Noi stessi ci creiamo delle fortezze nella mente che praticamente non ci fanno vivere invece quello che Gesù ci ha promesso. Purtroppo molto spesso viviamo una religione, ma non stiamo vivendo il soprannaturale di Dio. Se tu credi che il diavolo ti può dare fastidio, lui lo farà. Se tu credi che Dio ti manda la malattia, che Dio non guarisce più, tu rimarrai malato. La Bibbia dice che Gesù è morto per i nostri peccati e per le nostre malattie, non solo per i peccati dobbiamo iniziare a sperimentare quello che insegna la Bibbia se crediamo in quello che stiamo vivendo tutto il cristianesimo non sperimenteremo mai niente di più noi non ci possiamo allineare a quello che viviamo ci dobbiamo allineare a quello che Dio ha detto nella parola anche se io non lo vedo nella mia vita il mio standard deve essere quello di Dio dobbiamo vivere il giubileo amen quindi incredulità ignoranza debito la Bibbia dice che dove c'è il nostro tesoro lì c'è anche il nostro cuore. Dove sta il nostro tesoro? Molti, se fai un conto in questo mese, molti hanno il tesoro eh, magari nelle pizze, molti hanno il tesoro dal parrucchiere, molti hanno il tesoro nei vestiti, molti hanno il tesoro nei telefonini, sempre il telefonino ultimo modello. E molte persone invece vengono tengono che hanno soltanto propri debiti, <laughs> praticamente hanno il loro tesoro nei vecchi. E dove il tuo tesoro? Anche lì è il tuo cuore. Quindi se tu sei sommesso dai debiti, stai ben sicuro che il tuo cuore è nei debiti. Non riesci a dormire la notte perché devi pagare i debiti. Non sei tranquillo perché devi pagare i debiti. Perché lì c'è il tuo cuore. E noi dobbiamo imparare invece ad avere il nostro tesoro, il nostro cuore in Dio. Cercate il l'innessene di Dio, tutte le altre cose mi saranno prese raggiunte. Fare debiti è peccato. La Bibbia dice che non dobbiamo niente a nessuno, non dobbiamo avere nessun debito con nessuno, se non quello di amarci gli uni gli altri. Il debito è una brutta bestia, perché ci ruba la pace, ci ruba i soldi, e ci fa entrare in una catena. Ci sono persone che fanno debiti per togliere altri debiti. Io ho tre finanziamenti, adesso ne faccio uno più grande, così mi tolgo quei debiti e poi farmi, faccio, mi compro una cosa che magari non mi serve mai. E fanno altri debiti. E poi fanno debiti per fare i debiti. Purtroppo è una spirale demoniaca che non ti permette di vivere i giubilei di Cristo perché il peccato ci porta lontani da Dio. La quarta cosa che non ci fa vedere il giubileo è la mancanza di perdono. Giubileo significa perdono, se non perdoni la Bibbia dice che Dio non ti perdona. C'è la storia di un re che fece il conto con un uomo che gli doveva un sacco di soldi e gli condonò il debito. Quest'uomo uscì, trovò una persona che doveva pochi soldi e non gli condonò il debito. E il re alla fine lo richiama, lo fa imprigionare, e dice non dovevi tu perdonare gli altri visto delle cose piccole visto che io ti ho perdonato delle cose grandi e questo versetto questo capitolo di Matteo 18 si conclude dicendo che il Padre che il Padre farà così a noi se non perdoniamo di cuore a propri fratelli il proprio peccato se praticamente noi non perdoniamo Dio non ci perdona e non possiamo commettere a giudicare di Cristo quindi quattro caratteristiche incredulità ignoranza debito e mancanza di perdono Giubileo significa uscire dall'oppressione di Satana e ritornare a vivere quello che si viveva nell'Eden. Ritornare a vivere quello che viveva Adamo. Adamo lavorava poco e mangiava tanto. Però dopo il peccato lavorava tanto e mangiava poco. Ci vuole un cambiamento della nostra vita. Dobbiamo entrare nel giubileo di Cristo. Perché per noi dobbiamo rimuovere le cose che ancora ci impediscono e entrare in questa nuova opportunità perché questo è il tempo in cui Dio ci sta facendo entrare come Chiesa in un giubileo. Noi vediamo cose inaudite, già ne stiamo vedendo in parte, stiamo vedendo miracoli, stiamo vedendo cose grandi, ma le vedremo in una maniera così grande, così enorme, eclatante, che quello che Dio farà qui si racconterà negli anni, entrerà nella storia. La gente racconterà che col telefonino però Dio operava attraverso internet si racconterà perché Dio ci sta facendo entrare in un giubileo sta dando una nuova opportunità alla Chiesa perché la Chiesa ha lasciato Dio entrare in questi quattro problemi e anche in altri e quindi ha perso il giubileo ma oggi noi stiamo entrando in un nuovo giubileo e vedremo la gloria di Dio. Amen. Amen. Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare, vogliamo chiedere a Dio di farci entrare in questo giubileo. Signore, nel nome di Gesù, noi ti preghiamo di farci entrare in questo giubileo